нейкіх экстренных сітуацыях якія адбываюцца ва ўсім свеце вельмі важна каб была падтрымка рэакцыя там не толькі ўнутры самой дзяржавы зразумела а вельмі важна нейка міжнародны удзел і падзел гэтага агульнага гора і максімальна нейкая дапамога іх прынцыпах у свячах заражалася шмат праграм арганізацыі бляных нацый і іншых міжнародных арганізацый які так і працуюць але яшчэ больш важна нейкая на сумесная праца грамадзянскай супольнасці да? калі адбываецца беда ў адной краіне грамадзянская супольнасць у суседній напрыклад краіне просто не падаць забавязана часам рэагаваць і дапамагаць па магчымасці і у свой час калі я ехала валантэрыць на станцыю харьков мне падавалось гэта на той момант найбольш патрэбнай справай якраз у той сітуацыі якая апынулась да? тому что мірныя жыхары якія сталі таким невольным сведкам і ахвярай усіх гэтых падзеяў былі найбольш стрессавым сад сітуацыі і то што нас спрабавалі немчына выехаць для іх это было просто зусім іншы свет і арганізацыі які пачалі ім дапамагаць і займацца назялі на себе вельмі складаную адказную функцыю і ім заўжды патрэбна была дапамога і, на жаль гэта ж сітуацыя актуальна зараз бок як і раней у колькасць перасяленцаў дастаткова вялікая колькасць людзей якая патрабуецца дапамога таксама і добра што ёсць мясцовыя арганізацыі які там займаюцца але безумоўна вельмі важна каб далучаліся і прыязджалі іншыя людзі там свежая кроў і знаходзілі может быть новыя больш аптымальныя формы па дапамозе і там Таму вельмі важна, што ў гэтую працу сумесна ўключыліся беларускія праўабаронцы і што ёсць такая сур'ёзная місія на дадзены момант, якая якраз сваю мэту ставіць дапамагчы мясцовым арганізацыям, якія займаюцца дапамогай переселенцам, людзей, які сталі ахвярамі канфлікту. І мне падаецца, што якраз такая міжнародная падтрымка яна стане добрым крокам на паляпшэнне ўсёй сітуацыі глянскай супольнасці не толькі ў краіне але ў беларусі там што это вельмі важны практычны досвед і супрацоўніцтва это тое што заўжды прывае на шляху да вырашэння агульных праблем